よ。その契約書に母印を押すのじゃ。そうじゃそうじゃ <laughs> 楽しかろうほれまだまだあるぞ 悪魔よこれで最後じゃ。